zasadaj hneď, mi pred, netreba nám žiadny kvet Dávaj head, nový track, vítam vás tu všetky späť im ostatní pobúvajú, my ideme za na ved Bo vyčlení mi sem tu v decembri get Malý chlapec píše vraj, som kokod už od malá Pod ním píše jeho mama, že by si ma fest dala Hej, ty hore dole, pre mňa už je chyba la Na to, že si chlapec, tak máš tecky ako falbala A ty ideš ako tak, ja idem full bike Členov je tu plno zlatý ako Dubaj Pridaj sa k ním a už nevycúvaj Vítaj na streame, 10 rokov live a furt sa bavíme a pánové! Ladies and gentlemen, ja vás vítam dneska live! Hele! Jakož? Jak sa máme dneska? To dobre? To potom dobre, keď dobre. Ah. No. Krásne? Tak je dobre. Tak keď je to krásne, tak som rád.